तो इस कंपनी को डिलीट कर दो ये अर्पिता मिश्रा ये कंपनी बनी हुई है इसको डिलीट करने के लिए कहां जाएंगे F3 हाँ F3 प्रेस करेंगे तो आप कीबोर्ड से आप F3 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कीजिए अब ये ओपन हो गए लिस्ट ऑफ कंपनी इसमें आपको जाना है अल्टर कंपनी पर तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए नेविगेशन की बहुत सही आगे अल्टर पे जाना है अल्टर पे क्रिएट पे नहीं जाना अल्टर पे जाना है तो अभी आप ऊपर चली गई हैं तो नीचे आना है अब एंटर प्रेस कर अब ये कंपनी आ गई आपके सामने अब इसको डिलीट करना है तो अल्ट के साथ आपको सिर्फ डी प्रेस करना है और ये कंपनी आपकी हो जाएगी डिलीट ठीक है तो अल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए अल्ट डी अल्ट डी ठीक है अल्ट डी अब देखिए ये कह रहा है कि आप डिलीट कर दें इस कंपनी को तो आप केवल वाई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से पूछ रहा है कि सही में डिलीट कर दें डिलीट कर देना डिलीट हो गया ठीक है अब नई कंपनी बनानी होगी तो क्या करेंगे तो यहां से बाहर आएंगे बाहर आने के लिए स्केप बटन ठीक है और बाहर आइए स्केप बटन प्रेस कीजिए अब पूरा बाहर आ जाएंगे तो हमें पूरा बाहर नहीं आना है हमें यहीं पर रहना है तो हम कीबोर्ड से एन बटन प्रेस कर देते हैं अब देखिए यहां पर क्रिएट कंपनी आ रहा है अब आपको वही कंपनी दोबारा से बनानी है क्योंकि जब तक कंपनी बनाने में स्किल नहीं हासिल होगी तब तक आप आगे टैली में नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो आप जाइए क्रिएट कंपनी पर बिल्कुल ठीक एंटरप्रेस कीजिए जैसे ही एंटरप्रेस करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा देखिए ये फॉर्म आ गया अब हमको यहां पर कंपनी का नाम देना है दे दीजिए आराम से आराम से आराम से आराम से लिखिए हाँ वेरी गुड एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए मेलिंग नेम में अपने आप आ गया ना इसी नेम पर मेल किया जाएगा अगर कोई पत्र लिखना हो या कोई कोरियर वगैरह कुछ भी आए तो इसी नेम से आएगा अब यहां एड्रेस डाल दीजिए तो अपने गांव का नाम डाल दीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए यहां पे स्टेट चूज करना है आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है लेकिन आपको यहां पर उत्तर प्रदेश नहीं नजर आएगा तो यू प्रेस कर लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है यू प्रेस किया आपको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लीजिए एंटर कीजिए सिलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश आ गया अब यहाँ पिन कोड डाल दीजिए वन अब ये सब डिटेल चाहे तो आप डाल सकते हैं फिलहाल इसको छोड़ते हैं स्किप करते हैं एंटर कीजिए एंटर कीजिए एंटर कीजिए अभी हमारा कर्सर यहां पर नहीं जाता है रुपीज में और आईएनआर ये आपका फॉर्मल नेम है इंडियन करेंसी का और ये इंडियन करेंसी का सिंबल भी ऊपर दिया हुआ है अभी हम आ गए फाइनेंशियल ईयर पर इसमें आपको समझना जरूरी है क्योंकि जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है financial year begin from beginning from तो उनको यही बताया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है वो डाल दीजिए और जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं जैसे सपोज कीजिए आपका एक चार दो है ठीक है तो ये आपने डाल दिया अब जैसे ही वो नीचे आते हैं तो गलती क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं इकतीस तीन अगर आप डाल देती हैं तो क्या होगा यहाँ पे गलती हो जाएगी ठीक है तो आपको यहाँ पे इकतीस तीन दो नहीं डालना काम आपका कब से शुरू हो रहा है वो चीज डालनी है ठीक है क्योंकि इकतीस तीन पे तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ठीक है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो ये बात ध्यान दीजिएगा तो सपोज कीजिए कि दो पांच 2020 से ही आपका काम शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को खत्म होगा लेकिन आपका काम कब से शुरू हुआ 2 मई 2020 से ठीक है अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप ये हो गई आपकी कंपनी बनाने की एंट्री पास ठीक है यहां पर ये जीएसटी पहले से इनेबल है तो यहां पर क्लिक करके और एन प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो नो हो जाएगा और फिर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइएगा यहां पर एन प्रेस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा ठीक है यहां नो हो गया अब एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक इसको एंटर एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए आपकी कंपनी बन करके तैयार है